Hello everyone, welcome again to Learn English with Kudia. مرحبا بكم مجددا في سلسلة دروس البكالوريا ومع الجزء الثاني من درس ديال gerund and infinitives. كما شفنا سابقا شفنا في part 1 definition ديال gerund وشفنا the difference between gerund and present participle يعني التعريف ديال gerund شنو هو gerund والفرق بين gerund والpresent participle اوكي حيت كيتشابهوا وبزاف ديال التلامذ كيديروا فيهم اخطاء نبداو على بركة الله الدرس ديال اليوم اللي هو how to add ing to the verb هاد الدرس كيبان بسيط وسهل ولكن كيشكل بعض المرات الخطورة على التلاميذ اللي هو كيف نضيف ing to the verb نبداو بواحد آه، يعني قراءة أولية so we normally add ing to the verb without any problems however we must pay a lot of attention to certain cases شوف انا نقصدو بهذا آه، يعني التعريف الاولي وعادة كنزيدو ing للفعل بدون اي مشاكل ولكن مع ذلك ضروري ما خاصنا نردو البال لبعض الحالات اللي هما غنشوفو ان شاء الله اليوم rule number one يعني with one syllable verbs اول حالة هما مع one syllable verbs شنو كنقصدو ب one syllable verbs هما are verbs that have one vowel that we can hear هما الافعال اللي فيهم واحد الفاول اللي كنقدروا نسمعوا بالنسبه لكم هما الافعال اللي فيهم واحد الفاول بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ال vowels ولا التلاميذ اللي ما كيعرفوش ال vowels ال vowels عندنا خمسه we have a e i o u حفظوا غير هادو ما تبقى راه كيتسمى كونسوننت سو الفاوز عندنا خمسة وباقية اللي هما واحد وعشرين كونسوننت مثال اكزامبلز عندنا work فينا هو ال vowel هو او عندنا واحد ال vowel اذا work كتعتبر من وان سيلابل فيربس swim غتكون دابا عرفتوها اي هي ال vowel اللي فيها عندنا واحد ال vowel اللي كاين في swim very good عندنا U هو ال vowel اللي كاين تما يعني واحد ال vowel يعني one syllable verb يعني كينتميو هاد الافعال ثلاثه وامثله اخرى كينتميو الى one syllable verbs دابا شنو شنو خاصنا نديرو بهاد القضيه هادي وهاد القاعده خاصنا نردو البال اوكي قال لك look at the last three letters if they have the form of CVC double the last letter شنو كيهمنا هنايا هاد الافعال اللي هما one syllable verbs بحال work swim jump خاصنا نشوفو اخر ثلاثه الحروف فيهم الا كيديروا لنا الشكل ديال CVC يعني كتعني consonant vowel consonant خاصنا ندوبليو يعني نكتبو last آه الحرف الاخير نكتبوه جوج مرات نشوفو باش نفهمو اكثر اكزامبل بحال مثلا swim اخر ثلاثه الحروف فيها يعني ذا لاست three letters ار هي دبليو اي ام يعني ويم So W هنايا is a consonant داكشي علاش رمزنا ليها ب C و I vowel very good داكشي علاش رمزنا ليها V and finally عندنا ام اللي هي كونسوننت اوكي لان ما كاينينش في دوك الخمسة ديال الفاول so we have the form of CVC يعني سي في بالنسبة ل I و سي عندنا CVC يعني الترتيب ديالهم مالي هو CVC كونسوننت فاول كونسوننت As a result we must double the last count ونتيجة لذلك خاصنا نكتبوا الحرف الأخير جوج مرات مثلا ها نشوفوا عندنا swim كنديروا m أخرى عاد باش كنزيدوا ing so swimming عندنا دبل m مثال آخر عندنا shop تا هو آه، one syllable verb علاش لأنه فيه واحد ال vowel اللي هي باللون الأخضر تما O. داكشي علاش شدنا آخر ثلاثة الحروف فيه عندنا h اللي هي consonant O vowel P consonant سو عندنا CVC داكشي علاش درنا shopping with double P ولكن نشوفوا ال work work تا هي وان syllable فيرب ولكن اخر ثلاثه الحروف فيه عندنا O R K so O vowel R consonant و K consonant عندنا e, V C C ما في work في اخر حرف ما درناليش ما كتبناه جوج د المرات jump نفس القضية عندنا P عندنا vowel consonant consonant عندنا VCC داكشي علاش ما درناش double uh, we, we didn't double the last consonant or the last letter okay القاعدة الثانية الآن نتمنى تكون فهمتوا القاعدة الأولى with verbs ending in W and X okay ارتباطا بنفس القاعدة آه نقراو بعدا هنا باش نفهموا So with verbs ending in W and uh, X, we just add ing to the, verb, to the verbs even if they are one-syllable verbs. And the last three letters have the form of CVs. بالنسبة للأفعال اللي كينتهيو هنايا ب W and X هنا كنزيدو ING عادي بلا ما كردوش البال واش CVC ولا ماشي CVC، يعني كتزيد ING بدون اي مشاكل بحال مثلا bow يعني ينحني آه كنزيدو لي كتولي bowing. اوكي okay. box اوكي كتولي boxing يعني بدون اي مشاكل هنا سواء كان اي ان جي سواء كان سي في سي سوري ولا آه، ما كاينش سي في سي كنزيدو اي ان جي without any problems rule number 3 عندنا verbs ending in e عندنا الافعال اللي كينتهيو ب e او او e بالنسبه للفرنسيه so we have here two cases عندنا جوج حالات The first one, verbs ending in double E ومن ضمنهم including verb to be verb to be توا كيتحسم هذه الفئة هذه So in this case we just add ing في هذه الحالة كنزيدو فقط ing بدون مشاكل For example see كنقولي كتولي seeing Okay أما the second case verbs ending in E In this case we remove e and then add ing بالنسبة للأفعال اللي كيكملوا فقط ب e وحدة من غير verb to be بطبيعة الحال لأنه استثناء اش كنديرو we remove e يعني كنحيدو e وكنحيدو e and then we add ing ها باش كنزيدو ing for example give يعني كينتهي ب e or e so we omit or remove e and then we add ing كتولي عندنا given close can he do? E, yes, the closing. That's very good. Okay, قبل ما نختمو إن شاء الله our video راح خليكم exercise باش نشوف واش فهمتوا ولا لا. المطلوب منكم هو add ing to the following verbs. غتزيدو ing لهاد الأفعال هادو. Okay? عندنا uh, agree, study, plan, participate, enjoy, open, stop, make, and mix. Well, that's all for today. Uh, thank you very much, inshallah, and uh, good luck to everyone. Thank you very much.